曲名当てられるのかツイッターで前に話題になってた、うん、歌詞図解クイズっていうのがあったんだけど、うんうん、歌詞を文字と図だけで表現するっていうやつなんだけどあ有名なやつだとさ島唄がめっちゃ面白かったね <laughs> そうそう本当に簡潔に分かりやすくさ <laughs> 出してたじゃん図で、うんうん、今日はそんな感じでフリー素材を使って、まあ、イラスト屋さんとか、うん、ね 使ってやっていこうかなと思ってるよお互いもうね図は作ってきたからね意思疎通力をねこう試していこう頑張りましょうじゃあ、うん、姫の再現した価値を価値 <laughs> 価値姫の再現した歌詞はこちらだ <laughs> なんだこれ <laughs> なんださあなんでしょうハートが走ってる脳が絵を描く車酸素カプセルから出てきた女が伸びをする迷路に迷うお でこうお化けはお化けはこれ多分わかるなえ本当これわかったかもしれない嘘嘘嘘なんで裸エプロンなんだろう <laughs> 別にその裸エプロンが重要っていうわけではないごめんでもなんでさ裸エプロンなんだと思う <laughs> なんでイラスト屋さんは裸エプロンを描いてしまったんだろう企画の趣旨が変わってる <laughs> そうじゃない歌詞を読みといてくれそうだね歌詞だね歌詞を読みといてくれすごい気になっちゃうえー、っとまあ描くまあ未来を描く でしょ車が飛んでるから未来を描くお化け怖くないもう怖くないみたいな感じそうすごいえ酸素カプセルが本当にわからないなんだろやっと目を <laughs> 覚ましたかい確かにで覚ましたかいそれなのになぜ裸エプロン <laughs> だからさ裸エプロン関係ないんだってもうこれを持ってきた姫が悪かったよじゃあ裸エプロンに対しては ランナードキドキランナー <laughs> 作品かだってドキドキランナーってなんでそんなちょっと癖強いの全然もうちょっとシンプルに訳してよドキドキランナーって出てくる歌詞知らないよ姫アイタイム何ハートゴールの棒の前でもううろうろしてる人みたいな全然分かってないけどハートを心に変えてほしい 走る未来描くえ <laughs> もう言ってる言ってるよ言ってる何ああちょっと待って目覚めた心は走り出した未来を描くため難しい道で <laughs> 立ち止まってもあ空は <laughs> 綺麗なあおしゃれいつも待ってて待ってないなくれるだからお化 くないもう何があってもくじけない人そうこ方はくじけない人だんだんコネクトだどんどん歌っていくって楽しくなってくるでしょすごい気持ちよさあるね <laughs> よしじゃあ行こうひなのね再現した歌詞はこれだうわホラーじゃないなんで <laughs> ホラーだよ黒歴史闇をロックした みたいな過去に鍵をかけみたいな、うん、あ歌詞っぽいね歌詞っぽいでしょろうそくろう人形がうん。すごい歌詞になったね <laughs> この太陽は何だろう日が昇りろろろうの人は何だろうまあ状態だよね大事なのは溶けるだうんうんありのままのえ合ってんじゃない姿見せるのよありのままの あれありのまましかいけないこの曲どうしよう溶けてないね姫オラフが溶けてくれると思って今歌って溶けちゃダメだよ <laughs> オラフは溶けないっけサビの頭からとは限らないなんだと <laughs> 右のはなんだろうな成仏成仏だねえお化けということはなんかどっかで見たよねそれ怖くない 怖くない姫と同じこと考えていけひなも <laughs> 抱き合ってとかお抱き合ってこれ溶けてでいいのかな溶けて日が昇るおえもう完成割としてるよでしょさあいやだやだ君を求めてないけどそばにいられると思い出すわかんない1やだやだやだ 版で言うとこの黒歴史が忘れたい忘れてしまいたい閉じ込めちゃうの昔の日々を、うんうん、忘れてしまいたくて閉じ込めた日々も抱きしめたぬくもりで溶かすから怖くないよいつか日が昇るまで二人でいよう かもはやはやはや早くないだって言ってごらん D よこれもう一つしかないじゃんええ嘘だげないだげないだげない今宵僕たちは友達のように歌うだろうだけ <laughs> いやでもすごい正解早すぎないみんな1秒でわかるんじゃないかな すごい優しいもんでこれ島歌ぐらい上手よく見て、ね、背中見てドラゴンの背中ちっちゃくナイトがいる <laughs> ドラゲナイトになってるこんなに早く伝わると思ってなかったからすがすがしさがすごいいや簡単だよこれ <laughs> えー、本当自信作だったんだけどいや自信作でしょああ自信自信持っていいんだ褒めた褒めたありがとうこれね分かった気持ちいいかなりあ本当 すごいいい感じにできたと思う最終問題ひなの問題はこれだダダンなんだなだなだなだお茶してるお茶してるねなんだなんだなんだキョロキョロジェットコースターうんいつも天気悪いんだねうんはんはそういうことでしょだってねお茶してて竜巻雷本当は晴れとかそういうことだなんだこれなんだ探し物 は何ですか <laughs> えその前でなんでお茶飲んでられるんだろうあ今でもいいとこ行ってるよえ前でなんでお茶飲んでられるんだろうがこのね、うん、イラスト屋さんのイラストの名前が地震を気にしない人のイラスト <laughs> ちょっと待ってあ揺れてるんだこれ <laughs> だから地震ってそういうことなんで揺れてるんだろうこの人たちと思ったそう気にしてないの竜巻でも気にしない、うん、雷でも気にしない、うん、 うーんそうだなこのね上の2つ、うん、別にこれ2枚じゃなくて1枚でもいいんだよねこの2つが合わさってしまってもいいぐらい荒れ狂う大地にそれをどう言うか破天荒それ違くないちょっと <laughs> あれ天候嵐 <laughs> ちょっとまとめすぎたなまあその総称みたいな 競争にも慣れてこんな日常平和と見間違うしたランブリン揺さぶられながら見失えないものはなんだななななんだやったシュガーストンブとビデステップもうほぼ答えに近づけるためのヒントだ けどありがとう破天荒から気づけた <laughs> うわ転校できたね転校したそういやちゃんと1問ずつ正解できたねマモ答え無理やりね <laughs> 導き出させるようにしたけどね <laughs> みんなでもさ時間かけてさ、うん、考えてけばさ、うん、分かるからさ、うんうんうん、みんなにも体験してほしくないこれじゃ ないそうだねもう分かった時のこのアハ体験みたいなすっきり感すっきり感ぜひ味わってほしいから感動を君に <laughs> 届けるぞ <laughs> はいそれではごきげんようタンタカラータタンタカラータタラックビビータンナカとチュチュキヨタラック